LibreOffice Base ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LibreOffice Base ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ LibreOffice Base ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਐਰਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ LibreOffice ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਟਮ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਲਿਬਰਿਓਫਿਸ ਸੂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਬਰਿਓਫਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ open an existing database file ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ library database recently used drop down box ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਲਿਬ੍ਰੀਆਫਿਸ ਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਲਿਬ੍ਰੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲ libraryਓਡੀਬੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ libraryਓਡੀਬੀ ਚੁਣੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਜ਼ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ create form in design view ਅਤੇ use wizard to create form ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ use wizard to create form ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ LibreOffice Writer ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌਪ ਅਪ ਵਿੰਡੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਬੁక్ਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਜ਼ਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਰਹੇ 8 ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਟੇਬਲ ਔਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲਸ ਬੁਕਸ ਚੁਣੀਏ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡਸ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਐਰੋ ਮਾਰਕ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਥੈਨ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 5 ਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ arrangement of the main form label ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਆਈਕਨਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ, ਆਥਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸਸ ਦਾ ਬਣਾਵ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੁਣੀਏ ਜੋ ਹੈ ਕੋਲਮਨਾਰ ਲੇਬਲਸ ਲੈਫਟ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 6 ਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਕਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਟੈਪ 7 ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਟੈਪ 7 ਅਪਲਾਈ ਸਟਾਈਲਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਲਿਸਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਈਸ ਬਲੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਟੈਪ 8 ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਹੁਣੇ ਲਈ name of the form label ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ books data entry form form ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਏ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਰਮ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁక్స్ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸਸ ਵੈਲਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਬੇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚਲੋ ਸਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਕੀਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ title conquest of the self ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਫਾਰਮਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਆਫ 5 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਐਰੋ ਆਈਕਨਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਟੂਲ ਟਿਪਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ LibreOffice ਬੇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ spoken tutorial project talk to a teacher project ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ national mission on education through ICT MHRD Bharat ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ spoken-tutorial.org ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अग्गे दिते गए लिंक ते इस बारे ज्यादा जानकारी उपलब्ध है spoken hyphen dot O R G slash N E spoken tutorialorg hyphen intro इस लेखनी का योगदान प्रिया सुरेश ने किया देसी क्रियो सॉल्यूशंस वालों नमस्कार साढ़े नाल जुड़ने ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ